Svarskim. Europos Sąjunga siūlo įvesti sankcijas ir rusų ortodoksų patriarchui Kirilui. Į Europą grįžta religiniai karai? Tai kad sako, kad tas Kirilas jau kaip ir labai atitrūkęs nuo tos religijos, labiau turtais domisi. Tai jis ne tik, reiškia, patriarchas ir e, oligarchas, nu tai nieko nebus, tai teks įtraukti sankcijas. Thank you. Патриарх Кирилл на проводе. Ai, ai, ai, ai, ai, kaip negerai. Vėluojantis mokėjimas didelė nuodėmė. Nuo nuodėmės aš tave galiu atleisti, bet nuo palūkanų tai jau pardon. Eik, sunau, eik ir atmink, Dievas tave regi. Kas ten tiek daug žvakių degina, juk brangu. Labas, Kirilai. Jėzus Marija. Ne, šiandien aš vienas, be Marijos. Nu va, ir visą laiką taip pat mane pamato iškart daro tą kryžiaus ženklą. Lyg aš būčiau kažkoks vampyras. Jėzus Kristus? Vau, wow. pažinai, taip. Taip, tai aš. Stiliaus ir cerkvės ikona. Jėzus, Samsamyčiai. Samsavičius buvo mano tėvas, aš tik sūnus. Tikras Jėzus. Tai ne žaislinis. Jėzus. Negali būti. Ką reiškia negali būti? Tu ką, manim netiki? Tai, tai, tai, tai gerai. Gal arbatos? Aš tik vandenį geriu. Tiksliau, aš užsisakau vandenį, o tada geriu, ką noriu bet ne dėl troškulio pas tave atėjau Kirilčik. Labai negerai tavo cerkvė daro. Palaikai karą Ukrainui, rusų kareivius laimini, kurie daro nusikaltimus. Dievo vardu. Aukščiausias. Viską darom Dievo vardu. Nedavėme savo vardo nei tokiems dalykams. Nei aš, nei tėvas, nei šventoji dvasia. Toks įspūdis, kad darai viską priešingai, negu aš mokiau. Suklydau. Suklydau. Прости меня грешного gal nesupratai, atleisk man nusidėjėliui. Gerai, atleidimą aš tau galiu pasirašyti ant lapelio. Ant lapelio? Bet aš juk patriarchas, metropolitenas, metropolitas. Pagal darbą tu labiau zampolitas. Juk yra pasakyta, neturėk kitų dievų, o tu turi Putiną. Ir dievini tu jį galbūt, labiau, galbūt labiau nei tu mane myli. Ne iš blogos valios, ne iš blogos valios tik vykdydamas savo žmonos valią. Putinas yra nuodėmė žmogus, o tu sėki jam iš paskos. Kaip galvoji, kodėl Putinas taip dažnai lindi bunkeryje? Jį traukia kuo giliau, kuo arčiau pragaro. Taip, taip, Jėzau, aš žinau, aš matau, bet kad jis labai gerai moka. Oi, Kirilo, Kirilo, Kirilenko. Pinigai ir gale, vadydžiosios nuodėmės ir tu joms neatsispyrė. Gėda. Gėda. Gėda. Žinau, kad gėda. Bet aš galiu atpirkti savo nuodėmės. Maladės. Pinigais? Grinaisiais? Gal galiu? Kirilai, tu ką? Dar sidabrinių pasiūlyk. Galiu. 30 ar daugiau. E, galiu e, laikrodį padovanoti. 30 tūkstančių dolerių kainavo. E, gal norite automobilio? Jachtos? Nereikia man jachtos. Supratau! Kam tau jachtą, jeigu tu per vandenį mokėjai? Kirilai, tu žinai, kad ES ketina tave įtraukti į sankcijų sąrašą? Dievas juos už tai nubaus. Nu nežinok, nebausim. Tiesą sakant, aš pats noriu prisidėti prie sankcijų. Dagi žinai, po spiritus sankcijus būna tik kas? Amen. Aš smerkiu karą Ukrainoje. O smerkti reikia Putiną. Ir beje viešai. Putiną? Juk jūs žinot, koks jisai galingas. Taigi tave saugo tikėjimas. Nuo Putino agentų niekas negali apsaugoti. O čia gerai, kad priminiai. Visai neseniai varčiau dieviškąją knygą. Evangeliją? Ne. Ką man vartyti Evangeliją? Ašgi ten viskas apie mane, o ašgi žinau, kaip aš gyvenu. Yra kita knyga, kur visų žmonių gyvenimai surašyti. Paprastai Petras tą knygą prie dangaus vartų laiko. Žodžiu, pavarčiau, tai ten tu kažkodėl įrašytas kaip KGB majoras Gundėjevas ir suprasti. O, Господи, o, Господи. Nu, kam jūs žiūrite tuos popierius? Į sielą reikia žiūrėti. O mano siela priklauso jums. Tarnauju Dievui, cerkviai ir žmonėm. Netikiu. Matai, aš kaip ir toks tikėjimo ekspertas, tai iškart sakau to, kaip sakė Stanislavskis. Netikiu, Kirilai, aš tavim. Bet duodu tau paskutinį šansą. Viešpatie, iš kur aš toks gerai širdis. Tai va, turėsi pasirinkti, su kuo tu, su manim ar su Putinu. O jei ne, tai spiritų sankcijus. Gerai, varau į Romą. Kas tam popiežiui žiež, aš nesuprantu, kiek kartų aš jam sakiau, kad jis turi kalbėti urbi et orbi, o ne liurbi kaip Orban. O tu, Kirilai, rinkis ir nesuklysk. Ei! Ei, užmiršau paklausti. Ar tiesa, kad žydų samdiniai Mariupolėje kariauja kartu su Azovo vyrais? Tai aišku, kad netiesa. Taip. Matot, kaip yra, pasirodo, kad jis yra visur. Kaip geriau. Visi tai